kai kayan Ramadan basket yana kashewa 'yan mata zuciya. Saboda me? A'a, burkaya Yi mana. Ban yarda da wannan maganar ba. Ina zuwa, yakan kashewa 'yan mata. Ai, Tun daga Laraba ake gani Ko daga Litinin ba za a gane ta ba. Yana gama, yana gama miki. A gane waye za a aura. Ba maganar gane, ban yi maganar gane wani. To ya kamata a ce an aura Ramadan basket. Ban yi maganar gane wanda za a aura ba. Miji na Abin da na ce, no no, ba miji na gari shine mai kuɗi, ba miji na gari ne mai kuɗi ba. Abin da na ce, muna so mu ga 'yan mata suna sana'a suna yi wa kansu abubuwa da kansu sannan kuma na biyu kin san yadda halin zamani ya koma idan aka bari har saurayi yana yi bawa mace kuɗi ko yana siya mata abu haka ne ake amfani da a yaudare su a ya lalata su amma a bisa akwai waɗanda suke cewa ai tsohuwa al'ada ce ta ƙasar hausa kai toshi da azumi shine ake kira toshin sallah a zamani ne yanzu aka maida shi zama ramadan basket kuma ko da to ai an ga miki ai aka zo magana wannan bara ne magana ba wani ba wani wannan ai ga miki hausawa akwai su da zabi ko al'adar tasu idan ta burge sai su dauka idan bata burge su ba fatali ake da ita to wannan kuma kin ga inda ta ga saurayi a ce maka dole sai ka kawo ramadan basket wasu ma an ka kawo su raina su ce ai kai baka yadda ya kamata ba wata budurwa ma sai ta tara ramadan basket ɗan mutane da yawa da yawa ta karɓi na wacce ta a a yana da kuma ba wani kin ga kawai ramadan basket ba dole bane ba addini bane ba al'ada ce kuma al'ada idan ba ta da a fatan da ita amma mata suna cewa wai kyautatawa ce da ƙara dangon kauna eh? a to ƙara dangon kauna ni idan uba ne ni idan uba ne ba zan karɓi ko sisin saurayi ba idan ma ya kawo sai na mai da shi domin idan aka kawo min gani zan yi ai kare na ni gani kake bana yi mata me wani ramadan basket wani kwai da wani lemo guda biyu a ba wani abin da zai raye soyayya ni ba za ka a a ba magana ko wai ni dan uba ne ba ka kawo ramadan basket gani zan yi kare na ni ka wulakanta ni wulakanci ne ma ai tsatawa ce kuma zancen su abin da suke magana akai shine ko iyayen mu wadansu daga ciki ai an kai musu toshi a to ai al'ada ba wani abu take haifawa ba in ban da gashi ne kina ji yanzu misalin da cike wata ta raina kuma ana raina wata ta kawai a kan su ne ta kai in kai kai ban ga a ba wani ai a daina yi kawai ni idan uba ne ma ni ba zan karba ba in ka kawo magana ka wulakanta ni to amma da aka ta akwai wata ta gaya min ta ce mini in aka gayyace ku shan ruwa ba kai kaɗai kake zuwa ba da abokanan ku abokanka kuma sane ka kai ba aka ga miki baka kai ba sannan kuma ka zo ka dauka ana ga miki inda da ci gaban ruwa ta ga cin shan ruwa na rantse ba zan ce miki kowa ba wallahi saurayin ke bada kuɗin ba ita ke hada da kuɗin ta ba ko ko ah. duniya na gaito na kawo ba ku hada da kuɗin ku sana'a ne kuke ta da kuke hada da shi ne kuna bukata a baku da basket dubu biyar har ka gane wani abu Ramadan basket ba wai gazawa ba ne, ba wai dan ba mu da shi bane ba Ramadan basket kawai kyautatawa ce kuma kyauta ce ta Ramadan eh ni idan uba ne ma kawo min a'a ni gani an kawo wulakanta ni ba yanzu kana saurayi ne kai to ni okay saurayi ne na to ni idan saurayi ne nan idan saurayi ne nan ko idan zan kai Ramadan basket gidan su yana gana ne kamar na wulakanta gidan su kamar na mai da ta mai waciya dan haka ba zan kai Ramadan basket ba magana ba wata hanya da zaka bi domin ka kyautata soyayya tunda su suna faɗin cewa kyautata soyayya ce to ai i love you fi komai da soyayya duk namijin da ba zai iya daukan ramadan ba sai ya sabo wani i love you kuma bayan nan a'a ai in ga miki amma abin tsaya ka ji wani a zaune nake ni na yadda da abu guda ɗaya misali yanzu idan sau budurwarka kana tare da ita baka da shi za ka iya gaya mata baka da shi amma ba wai ka guje ta a lokacin ba wai sannan bayan sallah ka dawo magana ce mun Allah ba ni ba ba wanda waye magana gujewa anan nan wajen ana gujewa masu gujewa da ban magana ake ta kaiwa ba magana gujewa ake amma dole kai masu gujewa ma ina tare da su ni ai ban gane kai saboda ta za a zo a saka mutum abin da ba dole ba ba ba farilla ba to idan har aka dauki wannan ba dole ba to dole shi ma soyayya a dauke ta ba dole ba a'a kai eh. halak ce an faɗo ta a hadisai soya to haka kyautatawa halak ce ai shi shi ma hadisa wannan ai a'a soyayya wajibi ce ba ma halak ba wajibi ce wajibi ce soyayya kyautatawa abu ne mai kyau amma ne kuka kyau yadda abu ne mai kyau abu ne amma kuma amma kuma irin wannan kyauta da ake tilastawa mutum bai da kuɗi kina gani har da masu rainawa an ka kai musu a'a ni ba kai ruwan kafa da raina a'a ba da ruwa na mana ni saurayi ne nan na sani kuma ni zan ni abin da ne da shi ruwa kai ma na Ramadan basket din a'a ni ba zan iya kira ba za a ce na mai da su mai wata ai su za su zage ni ba da wai sun mai da matan suna son ku so ya kai so mhm. su suke karuwa. ana kawowa ni da ba kawo ba kawo min dai Ramadan basket ba amma amin kyaututtuka amma kuma ba wai da saboda wai Ramadan basket ba kuma ban karba ba na mai da shi saboda tausaya masa nace kina mace yanzu ai wanda ki hada shi ƙara jari ban karba akan me zan karba ban karba ba akan me zan karba Rukayya idan zan dawo gare ki mhm. waɗansu suna ganin cewa idan har kana son mutum tsakani da Allah ba sai ya ɗauki abin duniya ya baka ba haka ne ko ba haka ba ne eh da wannan to ku menene abin duniya ba shine zai sa ka to ku menene yasa ku wannan karan kuka dage akan hadda ikirarin wai idan mutum bai kawo ba shikenan bayan sallah waya gaida gida an gama su yadda kamar dazu nake faɗa mishi shine akwai inda kina tare da shi saurayi sai kun kai gab da azumi sai ta tsokana ki manufa ta nan tsokana shine ta Eh, wannan dinki dai yadda za ku samu sabani yauwa yau kin ga laifin shi <laughs> ai ban ga laifin shi ba saboda idan aka biya muku sai ku sa mutum ya ciyo bashi wani ma zai iya zuwa abin da bai kamata ba amma kuma abis akwai abu guda ɗaya ina duk namijin da ya ce yau ba zai kai wannan kayan ba mhm. dan kayan shan ruwa wallahi mai yaudari a'a ba yaudara a ciki ya kana shi a'a a'a idan saurayi ya haɗa yan mata biyar shida yaushe zai iya yin ramadan basket da yan mata biyar shida ba zai iya yi ba haka bane ba to idan kuma macen da kuma ta karɓa kayan ramadan basket din samari ya fi guda biyar ba ta tara har tana ta ce wannan ta raina na wani ta ita kuma ya zaki ce wannan kuma ai za ta zo ta yi kayan shan ruwa a'a ba ita kuɗin suke yi ba ai na hatsi ba gaya miki wallahi yan matan da dan abin da ya ce miki kai musu ramadan basket kashe musu zuciya zai yi kashe musu zuciya su daina ma sana'a saboda suna sa sauri su da wasu abu yanzu ma ku ba sana'a ake ba ba sana'a ake a'a mata suna sana'a ke ce ba kya sana'a <laughs> ba kya sana'a ko kuwa mata suna sana'a kaka tsaka ni magana ba ni hakuri da sana'a ma nake yi <laughs> to karewa ina sana'a to kya ce mata ba sa sana'a wai misali nake baka to ba ni a ce mu dauka ba a sana'a to an dauka da kai wannan din shi ma kara kashe zuciya akai idan idan mace idan mace ba ta sana'a ka kai mata wannan abin mm. ni na gaya miki am in dai mahaifi ne ni zan ga kamar kawula lakanta dan da Rasulullah ka daina samun mahaifin nan to ni a matsayin na saurayi ni a matsayin na saurayi wallahi kun yaran jin dauki basket in cike gidan kai sai an ga ai kamar na da gidan ku mai ne ai shi a ba dole basket bane ba an ce mazan da suke irin wannan halin wai salon rowa ne shi ma ba rowa bane ba ba rowa bane ba soyayya gaskiya da gaskiya kin san matan zamani da san matan zamani wasu su da san abin duniya ko ba haka ba ita soyayya gaskiya a yi ta babu ko anini babu ko sisi inda kana son mutum kuma tsaya na gaya miki ko wallahi kije je ki tambaya ki idan mace tana son ka na rantsi da Allah kudin ka ma tana tsoron karɓa ita ma tana kokarin tana baka ba ma ta san ta karɓi kudin ka a ba wani kwarai duk namiji da zai iya kawo Ramadan basket ba na magana kwarai anan Ramadan basket abu ne da um, kyautatawa ce kuma Ramadan basket ba wai ga 'yan mata ne kadai ba ga kowa ne kuma yanzu duburi dole namijin da ba zai iya kara madan basket ba magana yanzu dai a yanzu dai mu je zuwa mu je ci gaba ci gaba namijin da ba zai iya kara madan basket ba ba magana aure ba magana aure mu je zuwa mu je hmm. mhm. zaki ga ko bai ka miki ba zai kama iyayenki zai zo ya gaisa da gida ya zo kawai gift ne na Ramadan mahaifiyarki misalin baki a gida ki iya siyan abu kai mata is Ramadan basket to din me idan kana so na kawai abin da zaka je ka siyo ka kamun shi a matsayin Ramadan basket ka ce ba za ka yi shi ba to ba sauna ma kake ba kuma abu ne da ya zo da gasa kowa yi masa ake yi eh mana gasa ne wato ke gasa ce ma take miki abu take miki su a yanzu ake yi ai yayi ne yanzu kamar yanzu da aka dauko kowane abu da yayin shi idan aka to bara na ga ba na ga miki so na kawai ka mun a magana da kika yi a zauna lafiya ni sai na miki misali idan ni mahaifi ne wani ya kawo min wayar madan basket ni sai na yi magana saboda alal misali ina mahaifi ka kawo min ni ina ne wa ƴata ne miji na gari ba mai matar Ramadan basket ba zai nake zai zan ka kawo kamar kana wani kamar na daina kallon ala eh? wanda ya kawo Ramadan basket ba mutumin kirki bane ba haka nace ba tsaya na ga magana ta ni idan ka ni idan haka kawo mu Ramadan basket sai da kamar kana so ka toshe min baki ne karan dubo na halin da kake na banza ni kuma sai na baka auren ta na yarda da kyautatawa amma me yasa dole sai da Ramadan za a kyautatawa kuma me yasa an fi kyautatawa da ai duk ruwan namiji ai abin cewa da aka da zama ne mai da abin matsala saboda yanzu ah. yanzu suke magana kika ce ai idan wasu kuna amfani da shi ne ku samari mai da idan mutum ba wani sai to ka ji ba za ka koyi shi amma hadis ai ana magana cewa watan ko a ga addinin musulunci watan ramadan ai wata ne na rahama wata ne na falala amma a wajen neman aure a wajen neman aure duk wannan abin kamar toshiya ne idan har baka nemi a wannan in baka kyautata ma aure ba ni ban san wani kyautata za ka yi ba kyautata aure idan ka auri mutum nan mutum ya zama wajibin ka ka auri mutum kyauta kyauta yanzu kuna soyayya da budurwa ka kula da ita kulawa shine soyayya ina son ki da safa na dare i love you good morning good night shi za a ji a ji mace ta tana son ka daga ban aka yi aure idan ka rama ka ciko mata ni yata ta ce ma namijin da zai miki abu a waje ba kan ma ya miki wani tatsuniya cewa kin je gida zai kuma akwai waɗanda suke cewa juma'a da za ta yi kyau tun daga ina da laraba ko daga alhamis ko ba haka bane ba ba haka bane ba mu kuma muna da hanyar da muke amfani mu gane yan mata masu son abin duniya wanda suke cewa abis abin duniya ba abin so abin duniya abin so ne amma idan yayi yawa da matsala irin wannan da ake cewa idan ba kawo ba ba a son ka idan ba ka ba magana aure kuma ya shiga matsala a cikin shi ya shiga ba ka kai mata Ramadan basket ba bayan sallah ta kore ka ya zaka ji a ta kore ni dan ba masu wata take dan Allah ba Ramadan basket take so ba ni ba kiran ta koyo nemi a wannan in baka kyautata ma aure ba ni ban san wani kyautata za ka yi ba kyautata aure idan ka auri mutum nan mutum ya zama wajibin ka ka auri mutum kyauta kyauta yanzu kuna soyayya da budurwa ka kula da ita kulawa shine soyayya ina son ki da safar na dare i love you good morning good night shi za a ji a ji mace ta tana son ka daga bayan akai yi aure idan ka ma ka ciko mata ni idan ƴata ce ma Eh, namijin da zai miki abu a waje ba kan ma ya miki wani tatsuniya cewa kin je gida zai akwai waɗanda suke cewa da ko ba haka bane ba ba haka bane ba kuma muna da hanyar da muke amfani mu gane yan mata masu san abin duniya wanda suke cewa abis duniya duniya amma idan yawa da matsala irin wannan da ake cewa idan ba a san ka idan ba ba magana aure kuma ya shiga matsala a cikin shi eh. ramadan basket ba bayan sallah ta kore ka ya zaka ji a ni ba so take dan Allah ba Ramadan ba suka take so ba ni ba kiran ta koyi ni san jin samu wacce take suna dan Allah ba dan Ramadan ba to ita ma dai in dai ba za ka kyautata ba ta bar ba rashin kyauta ba dan ba kai Ramadan ba suka dan ba kai rashin kyauta ba babban kyautatawa shine nan ka ya ka dauki ne zaka dauki nauyin baiwa Allah an ka aure ta ka kula da cin ta shan ta tufa ta yaya mutum zai gane mutum zai kula da shi tun daga waje ga abin da ya awajabta kai mutum ka kasa nawa ne wanda basu ba da kosisin ba kafin aure kuma aka yi aure suka zauna lafiya nawa ne kuma da suka dinga barun kudin na rantsi da Allah yanzu dai mu yanzu auren ba ba da ko sisi ba a'a mu da ba Allah misir ba to yaushe za mu gane ya ce miki Allah misir ce ke magana ake ta fa zahi ta magana ake ta lissafi mm, nawa ne suka suka ba da suka kashe kuɗin kafin aure kuma aka yi auren suka je sai a shekara goma ko a tamfa tsiya ba su daura mata ba nawa ne kuma wanda ba eh, su kashe a'a a wajen ke so a yi kenan a ciki kin eh, fi so a wajen a ciki kin fi so a waje a ciki zai ah. tabbatar min da yi kuma kin sauka daga kin fi so a waje a ciki ah, kin sauka kin sauka zai maka da ah, zai maka shi zaman aure zaman gaskiya zaman dindindin an fi so a kyauta a zaman aure zaman aure dole da kyauta kyauta idan an yi aure na yadda ai koma ne amma kafin aure a wajabta ramadan baska idan ba akwai zargin da samari suke nuku na bani bani ba ka ganin cewa bani bani da kuka ishe su ne shekara guda shi yasa suka ki kawo kayan shan ruwan na Ramadan basket din ba su kawo su kawo muku kayan kwallon ba ba kuma su kawo kayan sallah ba to abun bani bani shi da bane yanzu kuma magana Ramadan basket da bane duk group ɗaya ne bani bani ce kake wani kwana kwana Ramadan basket din ma kamfanin kuke idan ba a kawo ba bani bani ce yanzu tsaya kina a yanzu duk a cikin shekara guda ba a dame ka komai ba kawai ramadan basket saboda kuma da shi bidiya idan ba a kawo ba kuna cewa babu aure to kun ga dole mu ma mu tada hankali a kai yanzu kika ce fa idan ba kara mu da basket ba ba aure ba su a mace mazajen da za a aura a to kin ji kaji ko kin ji abin da yasa ake yakar Ramadan basket ku ne ma wa'anda dan kuka yi aure wallahi ba ku iya kula da mace a'a ba irin mu bane ba ga ni ana ga miki da abin da mace ake ce yo ana yayin abu in je kana son mace kana tare da ita mahaifin ta kamata baki ji addini abin aka ce ba nauyin mace iya kan mahaifinta daga an yi aure koma kan miji me saurayi na ga miki ni wulakanci ne ma saurayi kawo wani abu wani gidan boye ya kawo budurwa a'a ai yanzu tamarin yanzu za ka zauna ne da idan na haɗa kina cewa samarin yanzu ce wasu daga cikin samarin yanzu idan ah, haɗa ban da jama'a ba a jam'i ba kyau jami'i yanzu ka je ka yi soyayya da mace shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kamar wacce za ta yi digiri wata ma wallahi shekarun za ta iya yi ah. masters wai a wannan laifin ta ne da laifin mahaifanta laifin ta ne da laifin mahaifanta tsaya na gami in dai mace tana da wayo tana da hankali idan saurayin zunta wallahi tun da in yi sati ɗaya na zuwa ta ce analyze rayuwar shi za ta ga ina ya dafa a rayuwar shi da magana aure zo ko da magana wasa ya zo da haka duk wani magana madam basket sai dai ita ce ba ta rayu kuma sannan mahaifanta a ce shekara hudu ana soyayya sai dai a zargi mahaifanta ba wai eh, zargi soyayya ba baka taɓa yin shekara hudu ni na da lokacin bata ne ban da ah. lokacin bata an gaya miki ni idan <laughs> ban da lokacin bata an gaya ban da lokacin bata ba ne ma ka fada cikin waɗanda ake magana cewa rowa ma ka san an ce haka yan matan suke faɗi annani malami ah, ba su bane ba ta a'a so da ana gaya miki in dai soyayya ta gaskiya ce tsakani da Allah fi sabilillahi idan saurayi ya kawo ko bai kawo ba ka san in dai ka san nagari ne ka kai akwai na gaya muku mata suna na gaya miki mata akwai reta da Allah ya musu idan sadda saurayi ko son su yake ko bai gaya musu ba suna ganewa kuma idan har mace tana da hankali in dai saurayi zanta da magana aure tana gani in dai dusa ta masa tambaya biyu me kake so kai a rayuwa me plan ɗinka za ta ji yana mata magana soyayya friendship tun daga lokacin za ta gane kuma a ce wani dan mutum bai kara madan basket ba a ce magana aure wani ba magana aure no to ta yaya za mu tantance nan idan har ba a yi magana da madan basket a'a wa mutum eh. zaman da kuke da mutum za ki tantance mutum ki ga irin sana'a shi ne zaman mu yanzu zaman shine zaman nawa ne aka kashe musu kudin a waje nawa ne aka kashe musu kuɗin a wajen kai auren babu ko sisi. Ake basket ba ba ba za a iya kawo ba. Ai ga miki abin da sa miki a ƙara Ramadan basket din an mai da shi kamar wani wajibi har kuna halaka shi da aure idan ba kawo ba a'a a shi sa to kin ji wajibi ai wajibi shine sallah azumi zakka sune wajibi. Duk wani abu da ba sallah ba azumi babu wajibi a cikin shi. Ai shi yanzu Ramadan basket ya ya sauka da mataki. Na'am ina jin ki. Na kyautatawa. Mun ji ba za ta kai Ramadan basket ba kana yin anko? Anko na biki? So mu maza ne mata ne suka fiye yawa anko ko shi ne ai wani budurwa ka kana mata ah, wai wai ne mace budurwa ta anko idan za a yi bikin kawarta ku canza magana a canza magana kenan abu ne to ni dai a takeice akwai wa magana farko ba ma na anko budurwa ta ma ba ta son anko cewa take to an kan ma an kai ba zuwa ake ba sa muke ba daga an yi bikin ya zama shi ne kunya nake gaskiya ne mana kuna son anko saboda cewa ta ce ba ta son anko to nace faduwa ta zo daidai da zama daman ni ma ba mai son anko ce ba ta so faduwa ta daidai zama a dan ta ce tana so fa idan ce tana son a mata anko tabbas zan duba kusancinta da wannan din mai auren idan mace ne na kusa da kai kuma anko na biki na rufe budurwata sai na je na tambayi izinin mahaifanta in ce to kun ga zan yi wa ƴarku anko kun yi da ba ku na wulakanta ku ba idan kun ce kin ce kin zan je tambayi izinin mahaifanta ban baki asa kai mhm. an mata guda ba adadi na a'a Allah astaghfirullah kallan mai da rike mun astaghfirullah astaghfirullah ni ba mai da riba ne <laughs> kallan mai da rike mun to astaghfirullah <laughs> to ba haka nake ba tambaya ta <laughs> shi ba zan baki ansa akwai wata mace da wadda kake so wadda kawai ka ji a ranka ga abin da ya kamata a ce ka kyautata mata ba tare da ta tambaye ka so ni dai gaskiya wanda Allah ya da musu da su ma ba lashen wani bane suna buƙatar time ina ne lokaci na su so lokaci na ge so ba kuɗi ba lokaci ba shine soyayya lokaci time na ato baki san me soyayya ba baki san me soyayya ba kin da ci kuɗi ne soyayya ko ba wai kuɗi bane ba lokaci time time da kulawa to baki san soyayya ba ma a taɓa ce soyayya kulawa da bada lokaci shine soyayya in baka ba mutum lokaci to baka kula eh ina jinki kowace hanya ya kamata a nuna wa mace ana santa tun da ka kau da wannan kuma ta yanda za a ƙara yauƙaƙa dangantaka idan kana so ka nuna mace kana santa sosai tabbas kyauta tana ƙara danƙon soyayya wannan ba ƙarya a cikinta yi. baba wace miki bana yi wace miki na yi ba nan kana ma hana yi to a ce kar ayi ramadan ba ba cewa ne kar ayi ramadan ba kar ki yake yake na na kera yar karama addu'a kina kera min garma ni ban ce ni ban ce kar ayi ramadan basket ba cewa ne yanzu yan matan yanzu sun mai da ramadan basket har suna cewa idan ba a kai ramadan basket ba ba magana aure ba a a a laifi ne mutum da kuma ce shi da hada shi da magana aure haka ake gane mijin aure kuwa to kun ga ta yadda kuke fada wajen maza ba na garba kenan kuna tanin abin duniya shi yake hada a magana aure a cikin to yanzu abis mm-hmm. ta wace hanya ya kamata a nuna mace ana santa ba tare da an kai kayan abin duniyar ba to ta hanyar da za a bi a nuna mace ana santa shine na farko ka bata kulawa sannan ka bata lokacinka sannan kuma duk wani abu ya danga ci gaban rayuwanta karatunta ne sana'a da take yi ne ka bata gudunmuwa a kan shi da jikinka ne da karfinka idan ma maganar wani kyauta ne wani abu da kake so kara mata jari ka kara mata kara sana'a ba wai ka dauki abin duniya ka bata ba ka nuna mutum yadda ake kamo kifi ya ka bashi kifi ko ba haka ba so duk wani abin da ka dora ta akan sana'a ta dinga nema da kanta ya fi ka dora ka wani bata Ramadan basket saboda idan ma ka alal misali ta je ta siya Ramadan basket din da kudin ta kan gane abin da nake nufi ai amma ka ce za ka dora ka bata ma ni gani ke kamar kana kashe mata zuciya ne ba ka so ta nemi abin da kanta ka fi son komai a bata yanzu rikayya ke a gurin ki ta wace hanya ya kamata a nuna mace soyayyar eh yadda kamar ya ba da lokaci Eh, kulawa da kuma kyautatawa da ba za mu fasa cewa da kyautata ba sannan yana cewa wai idan aka bata ramadan ba ko an kyautata mata ko an ɗauki wani abu an bata an kashe mata zuciya ba kashe zuciya ba ne ba faɗa annabi ma sallallahu alaihi sallam ne kyautatawa tana ƙara danƙon soyayya to in dai har ce kyautata tana ba dole wai sai ka siya abu mai tsada ba zoben nan in ka siya ka zo ka bani shi ka ce mun shiga shi nan isiyo ramadan basket idan har ina son ka zan ji daɗi a raina in ce eh ai kayi mu To wannan tattaunawa dai tamu za ta yi tsaho domin har zuwa bayan sallah za a ci gaba da wannan batu guda ɗaya na Ramadan basket tsakanin samari da 'yan mata. Kuma ba za mu bakwai ba, kuma ku ci gaba da tafka muhawara akan wannan batu a shafin namu akan waɗanda suke goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya. A madadin abokanan aiki Badriya Tijjani kalara yake cewa a jikin sallah lafiya. Kuka ɗauki abin da ƙarya, kuka ɗauke shi ne kawai. Wallahi ba ka bane, yanzu mata su kira su yanzu fa a farkon shirin biki ne aka ce bane, na raina gaskiya bai kai ba kawata wannan bai kyauta ba a'a <laughs> ba bane fake idan kai a raina idan ba da yawa kai ba kuma idan da yawa a ku ce ba ku ba wai a raina ba kawai dai kawai a daina saboda kuna hada shi da aure idan ba a kawo shi ba a kansile shi tunda kuna hada shi da aure a'a a'a duk a ce mu suna sak